U Imteku velika akcija, požuri i uštedi. HP laptop sa operativnim sistemom 699KM, Panasonic TV 32 inča 499KM, Samsung tablet 249KM. Pozivamo vas na otvorenje novoprodajnog objekta u Sarajevo City centru imtek.ba.